do lado de lá, lá do avesso de cá, lá no meio da luz. Lá onde eu vou parar, como tudo que há, como tudo que é luz. Quando de lá, quando do avesso de cá, lá no meio da luz. Lá onde eu vou parar, como tudo que há, como tudo que é luz. Quando despertos desse sono, Soubemos o que somos. E o que foi essa queda até o corpo? O ar do lado de lá, do avesso de cá, no meio da luz. Nós que aqui estamos, por volta. sombra do mistério da luz Na memória indecifrável da areia A lápide que nomeia não descreve O que fui, pra onde vou, ou o que sou conforme medo. E esse fim é tomado pela cor do medo do novo, o novo que é a forma certa da transformação. Assim, quando for novo de novo, não me reconhecerá. for